әрең ооба баягы бир байкең бар эле го байкеңби тайкеңби жана унучак болуп ооруганчы тайкемби ким ким өжөрбек да ошо өжөрбек тайкең ошо эмне болду айыктыбы эмне болду айыгып оорусу унучактыгы айыгып жакшы болуп калдыбы ой жок ой айыккан жок анын оорусу кайра күчөп кетпедиби отурса турганда унутуп калат не олды, сұрап қалыпсың аны не просто кішіне ақша сұраш керек болып жатады бір он мың сомдойчу ей нұрбек ұятың барбы сенің біраз ұяласың ба өзі болса болсо ақша сұраймын қойып тұр біраз өткенде эле мен жети миң сом алғам біраз ұмытып қалсын ошону эстеп кетіп қайдан беребиз он жети миң айтып қойсаң мында сұрағанда мында айтып қойсаң мен білбеймін мен мына сұрап алсам анан кейін ба мен ал бат эле унутуп деп айтпаймын да